ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂੰ ਜੱਟ ਤੂੜਾ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਚਾਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂੰ ਜੱਟ ਤੂੜਾ